Hər kəs salamlayıram dostlar, mən Röya Asmaylov. Hər kəs salamlayıram dostlar, mən Röya Asmaylov, Kaliforniyadan salamlayıram. Bugünkü videomuz məncə hər kəsə maraqlı olan Amerikada maaşlar və aylıq qazanc. Deməli, əgər sən Amerikaya gəldinsə, hər şey yerindədir, ingilis dilini bilirsən, ya da bilmirsən, bir dənə iş tapmısan və saatına 25 dollar pul verirlər. Minimum Los Angelesdə, Kaliforniyada saatı 15 dollardır, amma sən necəsə oldu 25 dollarlıq iş tapmısan. Və bu da çox yaxşı göstəricidir. Deməli, mən hesablayacağam. Deməli, saatına 25 dollar. Eləyir 8 saat işləsin, günə 200 dollar. Həftədə 5 dəfə işləyəcəksən, 1000 dollar pul qazanacaqsan həftəlik. Aya 4000 dollar pul qazanacaqsan. Məncə Azərbaycanla müqayisə eləsin super puldur. 4000 dollar aya. İndi e, gəlin baxaq biraz Amerikada bu 4000 dollar necə puldur. Deməli, ilə 48 min dollardır və hamımız bilirik ki, Amerikada vergi çıxılır və sənə həftəlik maaş verilir. 2 həftədən bir maaş verilir çeklə və oradan vergi avtomatik çıxılır. Deməli, vergi çıxılacaq ailə ailəlisənsə, ümumiyyətlə mən bu mövzunu yaddan çıxdı deyəm ki, ailəli insanlar üçün çəkirəm. Təkrar adamlar ə, e, yazdığım qiymətləri yar yarıya endirib 30%, 40% çıxıb hesablaya bilər özləri üçün. Deməli, ailəlisən, bir uşağın var və ya iki uşağın var, iki otaq ev tutmusan yaxşı yerdə və uşağın yaxşı məktəbə gedir Və sən orada burada, burada yəni Kaliforniyada, Los Ancelesdən danışırıq. 2700-3000 e, dollara 2 otaq ev tapacaqsan yaxşı yerdə və deyək ki, ayda 4000 dollar vergidən sonra əlində sənin qalır 3460 dollar. Vergi çıxıldı 6000 dollar və sənin əlində 3460 dollar pul qalacaq. Gəl hesabla bu 3460 dolları siz necə xərcləyəcəksiniz? Deməli 3000 dollar evə verəcəksiniz. 1000 dollar ə, e, yeməyə, 800 min dollar, adətən 1000 dollar çıxacaq. Telefon danışığı 80 dollar 2 nəfərə, yoldaşım və sənə. Evdə internet 50 dollar, ə, e, kommunal 150 dollar. Deməli, çölə çıxdın, gəzdin, dolandın həftədə, ayda nə bilim 2 dəfə ya 3 dəfə 400 dollar ona hesablayıram. Geyim aldın 300 dollar ona hesablayıram. Maşın, benzin hər gün işə gedib gəlsənsə normal ofis işində işləyirsənsə, minimum 300 dollar hesablayıram, əgər yaxındırsa, ə, e, maşının vergisini minimum 100 dollardan hesablayıram, amma çox ola da bilər, daha doğrusu olacaq. Və əgər işdə yeyirsənsə, günə minimum 15 dollardan yeyəcəksən, 24 gün, bu da eləyir 360 dollar. Götürsək sənin ümum, ümumi xərcin 5666 dollar olacaq. Ev, yemək, maşın, sığorta, hər şey daxil 5660 dollar. Amma sən əgər 25 dollar qazanırsan, 3460 dollar əlində pul qalacaq. Deməli burdan belə çıxır ki, saatına 25 dollar da işləsən, sən xərclərini ödəyə bilməyəcəksən. Bu yaxşı xəbər deyil. Həqiqətən də özüm də fikirləşəndə dedim okeydir, doğrudan cəmaət bu gəlib nə etməlidir? Deməli hə, ailədə 2 nəfər işləməlidir. Ən azı biri 15 dollarlıq, biri 25 dollarlıq işdə işləsə saatına 40 dollar qazanacaq. Və belə götürəm, lap sən tək işləsən saatına 40 dollar pul qazanırsan, onu da hesablamışam. Saatına 40 dollar qazansın, günə 320 dollar eləyir, həftədə 1600 dollar eləyir, ayda 6400 dollar eləyir, ilə 76800 dollar eləyir, vergi 13800 dollar, ə, bir dəqiqə vergini də hesablayım. Deməli vergi 13288 dollar eləyir. Vergini də çıxandan sonra əlində qalır illik 63500 dollar. Bunu da aya hesablayanda 5292 dollar eləyir. Yenə də sənə çatmayacaq. 368 dollar yenə də mənfidəsən. Əgər kommentlərdə yazdığınız kimi, ə, orada 15 dollar saatinədir, ona görə siz orada hər şey eləyə bilirsiniz. 15 dollar saatinə əgər burada sən qazansan, görə ailəli olsan, sənin xərcin nə qədər çıxacaq? Deməli, saatinə 15 dollar işləsin, 240, 2400 dollar aylıq alacaqsan, vergi çıxılandan sonra əlində qalacaq 2166 dollar, deməli aylıq xərcin dəyişməyəcək. 5660 dollar və sən yenə də 3110 dollar mənfiləsən. Deməli dostlar, bura nə qərara gəlirik? Oradan oturub boş-boşuna danışmaq lazım deyil. Araşdırmaq lazımdır, baxmaq lazımdır. Hansı ştatda, hansı şəhərdə qiymətlər nədir, onu öyrənmək lazımdır. Mən bu gün Kaliforniyadan danışdım. Burada minimum saatı 15 dollardır və çox işlərdə də sən deməli 15 dollar pul alacaqsan, çox almayacaqsan, uzaq başı 16-17 dollar. Ondan vergi tutulacaq və vergi tutulandan sonra əlində yenə də bir şey qalmır. Vergi də ümumi götürürsü 30% çıxılır, 27% çıxılır. Baxır orada ə, necə olur, onu ə, axır işə düzələndə sən dəqiq biləcəksən. Və başqa ştatlarda deyə bilərsiniz ki, okey, Texasda bəs bu qədər pul qazansam necə ola bilər? Texasda inanmıram sənə saatın 15 dollar kimsə pul versin. Əgər versə, super, amma yenə də versə, yəni bu qədər pul qazanacaqsan, əlində qalacaq 2160 dollar. Orada da 2 otaq 2000 dollar, 1800 dollara tapsan, xərcləri falanlara yenə də gərək ə, e, cibindən xərcləyəsən. Yəni baxın, ucuz ştat o demək deyil ki, orada hər şey ucuzdur. Ucuz ştat o deməkdir ki, Kaliforniyada saatına 15 dollar verirlər, Ucuz ştatda yaşayış ucuzdur, amma gəlir də azdır. Saatına verir 8-9 dollar. Yəni maksimum ə, e, yuxarı maaş almaq üçün sən gərək ə, e, ingilis dilin yaxşı olsun, ya elə bir əlaqələrin olsun ki, daha yaxşı işdə çalışasan və heç olmasa aya-aya bağlayasan. İndi oradan belə bir dənə sual çıxır ki, ə, orada əgər aya-aya bağlıyırsınızsa, belə pisdirsə, niyə orada qalmırsınız? Bura heç kim pisləmir, heç kim demir bura pisdir. Əgər bu vaxta kimi pis olsaydı məncə heç kim qalmazdı, amma ə, e, qalmayıb qayıdanlar da var. Ə, e, yəni sizin oradan onlardan xəbəriniz olmasa da, ən azından bizim qulağımıza gəlir çatır ki, falan kəs qayıtdı, falan kəs də alınmadı. Elə bilmirəm ki, hər kəs gəlir burada alındıra bilir, çoxlarını da alınmaya da bilir. Çoxları aya-aya vurur, ümid bağlayır ki, daha yaxşı işlərdə işləyəcək. Məncə düz deyirlər. Müvəqqəti işlərdə işləyirlər, çətinlik çəkirlər, əziyyət çəkirlər. Amma məqsədləri olur ki, mən bu işi iş görəcəm və tutaq ki, mən ə, e, biznes sahibi olmaq istəyirəm. Mənim sənətim həkimlikdir, oxuyacam, həkim olacağam. Ya mən ə, e, ustayam, ə, e, gedib ə, oxuyacam, tutaq ki, elektrik olacağam, ya ümumiyyətlə prorov olacağam. Ya tutaq ki, bilmirəm, hansısa bir sahədə işləyəcəm, bankda işləyəcəm. Bunlar üçün hamısı vaxt lazımdır, işləmək lazımdır, əziyyət çəkmək lazımdır və bəzi çətinliklərə dözmək lazımdır. Əgər sən ə, oradan baxıb buranı ə, e, yerdən pul yığırmış kimi görünürsə, görürsənsə, ə, e, sən düzələmirsən. Və məncə burdakılar qınılmaqdan əvvəl oturub heç olmasa bir ağıllı-ağıllı fikirləş ki, mən kimə nə deyirəm və kimləri qınayıram. Siz orada ayıza 400, 500, 600 manatla dolana bilirsinizsə, biz burada ayımıza 3000, 4000, 4500, 5000 qazanıb bəzən dolana bilmirik. Ümid edirəm bundan sonra siz ə, e, buradakı 15 dollar, 20 dollar, 30 dollar, 40 dolları saata vurub, aya vurub, illərə vurub, amma Azərbaycan pulu ilə hesablayıb buranın yaşam tərzini müqayisə eləməzsiniz. Növbəti videolarda görüşənə qədər dostlar, sağ olun sizlə mən idim Real İsmailov, Kaliforniya, Los Angeles şəhərindən. Hələlik dostlar.